אַצרי אורך סארן אירק צולן אדן Home, home, home, home, home, home, home, home, home, цараа нэрийг цуулээ гадны цанаас зэрэг ирнэ гарах цараа